নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিছোঁ সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দৰ্শনা আৰু এইটো খুবেই এটা নতুন ভিডিঅ' হয় সৰু ভিডিঅ' হয় এইটো জাষ্ট মই মোৰ বিষয়ে অলপ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে অকণমান মোৰ বিষয়ে গম পায় আৰু এই চেনেলটো মই কিয় খুলিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত মই কণ্টেণ্টছ মই কি কি দিম মই এইটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই যিহেতু খুবেই নতুন হয় তো কিছুমান চাগে মিষ্টেক্স পাব প্লাছ পাব ফিডবেকছবোৰ দিব যাতে মই আৰু ভাল কৰি যাব বিচাৰোঁ আৰু মোক বেলেগ ইউটিউবাৰ্ছৰ দৰেই আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস আৰু মৰম দিব আৰু মোৰ বিষয়ে যদি কওঁ মোৰ নাম যিহেতু ক'লোৱে দৰ্শনা মই তিনিচুকীয়াৰ হয় আছাম মোৰ বৰ্তমান বাইছ বছৰ চলি আছে আৰু আৰু চেনেলটোত আপোনালোকে কি কি কণ্টেণ্টছ দেখিব সেইটোলৈ আহোঁ এতিয়া কণ্টেণ্টছ বুলি ক'বলৈ গ'লে মই মষ্টলি ইয়াত ট্ৰাই কৰিম ডেইলি ব্লগছ দিবলৈ বাট নট চিয়'ৰ পিছত মই মে বি কিছুমান ক্ৰাফ্ট ব্লগ ক্ৰিয়েটিভিটি ৰিলেটেড সেইবোৰ ব্লগছ দিম ব্ৰেংক ব্লগছ কিছুমান মটিভেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাজ ব্লগছবোৰো দিম চাগে সেইবিলাকে মুঠতে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট কৰিব পৰা ব্লগছবোৰ দিওঁ আৰু যাতে এণ্টাৰটেইনিং ব্লগছবোৰো দিওঁ যাতে আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন হয় ভিডিঅ'টো সামৰণি মৰাৰ আগতে আপোনালোক আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' বুলি অলপ ওলাই গৈছিলোঁ তো তিনিচুকীয়াখনতনো কিদৰে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' চেলিব্ৰেট কৰে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে ফিডবেকছত কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব সেয়া হৈছে আমাৰ ডেইলি বজাৰত সৰুকৈ এটা আয়োজন কৰিছিলে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰা হৈছিলে ইয়াত তাৰপিছত এইটো এছ'চিয়েশ্যন হৈছে অঁ এইটো আপোনাৰ ডেইলি বজাৰ মাৰ্চেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে এইটো কৰিছিলে অৰ্গেনাইজটো কি ধুনীয়া লাগিছে বৰ মৰম লাগিছে বহুত ধুনীয়াকৈ সিহঁতি আয়োজন কৰিছিলে এইটো এটা আপোনাৰ ৰেলি উলিয়াইছিলে মোৰ বাৰু অলপ দেৰি হ'ল পোৱা হ'লেও অলপমান পালোগৈ আৰু চাবলৈ চ' আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে আজিলৈ আহিছোঁ